lanzamiento que viene la sesión está conectando. Batazo enorme, profundo por el jardín izquierdo. La bola se va elevando, se va elevando. Se fue la bola. Cuadrangular para allá Michael Navarro. 2 por 0 ganan los Tigres. La votó por los 911 con toda la energía que solo 911 Energy Drink te puede brindar. Recarga la diversión. Esa pelota se fue y todos seguimos disfrutando gracias a Presidente. ¿Quién será el que pague el reto Presidente de hoy, Carlos? Bueno, señores, qué clase de batazo de con Navarro y con la brisa no necesariamente a favor de los derechos, un aldabonazo, un bestial cuadrangular entre el F y center Fila. Ahí está la repetición, una recta. Y Navarro le estaba esperando, buscando y consigue un cuadrangular que pone el partido ahora 2 por 0 a favor de los Tigres del Licey. Primer cuadrangular de este playoff, semifinal y los playoffs para Jamaico Navarro. Bueno, la, en la semifinal creo que conectó un cuadrangular en San Francisco de Macorís batazo comunal que era un rol desde que salió.